forse non entravo in questo posto Dall'estate scorsa a passo in mezzo a gente che conosco Vado solo di fretta ma cambia tutto se Mentre passi di qua guardi verso me E sorridi e non ti so dire niente lo Sai, restiamo soli in mezzo piace vederti quando parli Con te mi piace fare più tardi Lontani dagli altri, baby non fermarti Stasera è perfetta se siamo io e te Restiamo soli in mezzo alla città Sotto una luna gara Tra le luci dei bar Seguo i tuoi passi fino in fondo al mare Riverre della strada Illumina la La sangre la atmósfera, el vento es una esquina, el calor dice Poi riderò te come un anno fa Mentre passi di qua guardi verso me E sorridi me Non ti so dire niente lo sai Restiamo soli in mezzo Mi piace vederti quando parli Con te mi piace fare più tardi Lontani dagli altri, baby non fermarti Stasera è perfetta se siamo io e te Restiamo soli in mezzo alla città Sotto una luna gara Tra le luci dei bar Seguo i tuoi passi via